بداوي سنين في همومي وبفرح يوم عايش يزورني الحلم سنوني وسنين في همومي وبفرح ليه عايش يزورني الحلم في نومي أقوم منه عايش ما بين الحزن وبيني معاك مكتوب لكن لا جرح الشيء المسموم غلطة الليالي عارفة مين فينا اللي خانها قلبي البريء من كل ذنب علمته خير علمنا حب يا دنيا ما بدالك ما شفت get it.